哎呦我的妈！啥 <laughs> 也不是，西瓜呢？给我，你来开。哎呦我的不好意思。 <laughs> 好，够了够了！这怎么行？我有办法。 <laughs> 我这办法可以吗？ <laughs> 水来喽。

去把电视机里面的衣服拿出来。嗯，阿才，电视怎么坏的？哎呦我的妈！ <laughs> 你干嘛？电视坏了。 有人！看见你了吧？走走，就在这，走走走走走。那我走啊！你干嘛？你进厂啊？你刚刚拿我电器干嘛？哎呦我的妈！ Ha <laughs> ha